Beh, intanto queste sono prove per l'inquadratura principalmente. Mi piace molto questa. Cazzo, bellina questa, però devo zoomare. Non si zooma, capilare subito. Oh, senti Tosella? Tosella bella. Si zooma quando hai un grandangolo che è peggio di... Se vuoi c'è una macchina applicazione. peggio de... Il y a quoi comme euh, je comme Tim Burton e Helena Bohan Carter, Roman Polanski e Shannon Tate, Tarantino e Uma Thurman, e poi qua d'autre come Regisseur e muse Grazie, hai rovinato tutto. Ma devo stare così? No, metti il piede dietro l'altro. Così, ecco. Eh. Scansa la palla, per favore. Gira la testa verso il marcello. C'è una triangolatura di voyeurismo. Qu'est-ce que tu fais, Sarah Les réglages <laughs> difficile. Ok, mais tu es en train de faire quoi avec les caméras Un film sur vous Un film sur vous, sur la, sur la maison Sur la maison Mais l'histoire principale, c'est la maison. C'est quoi C'est la maison ou les filles de la maison Je dirais plutôt vous, vous deux. Et toi, tu fais quoi euh, moi je fais le régisseur. Après vous êtes influencé par mon regard, évidemment, tu vois. Et tu as des objets, c'est ça Oui, on a mis des objets, on change de lumière. Moi, non, mais les objets, ils sont quoi dans le film Parce qu'ils ont un, bout, quoi. Les objets, il fait... Euh, il part de vous. les objets, ils partent de vous et, et après, il y aura moi qui va être un objet. Et toutes les fois qu'il y aura l'objet à encadrer, ça sera moi qui parle. Du coup, dans les premiers épisodes, je vais être en banane.